对我这边的话，关于音色的分层，高音 high reverb，中音 band，middle，然后加 c o m p o s e r 低音 low，c o m p o s e r 我稍微修改设计一下，一开始高音我们要做一个让它整个音色错开的音色，把它呈现高音漂亮的高音。 OK time，再让空房间大小修改一下，per delay 距离，OK，类似像这样子的做法。然后我再把它 group 起来，OK，我开始来建构的中频，中频 composer。 OK，就是类似像这样的做法。严格来讲，我先建构两层，就是高频加铝盖，是中频。OK，那如果说像，嗯，如果说觉得还不够厚的话，因为如果说你要做低频的话，可能要特别把这个合成器稍微再把它 g l 起来，再做第二层。 也是可以，再去办到用 analog，用 analog 去做出那种感觉。哇，这边这个低频的部分，那那种比较，哦声音比较低沉，比较干一点点。哦，然后在这个部分的话，我再加个 c o m p s e s s o r c o m p o s e r 胶水压缩。 可以增加它的 grooving，把声音再加厚一点。 你的低频、中频、高频它的声音，如果层次感分得很开的话，其实音色是蛮漂亮的。所以你要想办法用合成器的技术跟想法，去让整个低频、中频、高频的声音是错开的。 上代功高成，我再再把整体的声音稍微再把它提起来一点。 Hey, what is l i f e school。我们今天来讲如何让声音有层次感。呃，一个好的音色，哦，它的层次感就是它会有分开三个声音频率，一个是高音。那这个高音的话，它是高频，加上 reverb 以及它的中频。中频的部分会可能把其中几个重点把它用 compress 把它压缩，然后低频 lower。 用 Glue Composer 可以让低频产生一种 Glue 的感觉。OK，我们现在来稍微来讲一下，比方说，我现在这边有个音色我现在有个音色，我们可以第一个，我们我加一个 Reverb。OK，我可能把它整个东西用效果器把它成分最终会把它盖百分之一百 percent。OK。 让它呈现高音的感觉，呈现 stereo 的感觉。OK，呈现 per delay，让我的高频跟我的中频跟低频是有点分开的。我会用前面是高频，然后这包含 reverb，这边可能加了一点 reverb。OK，加一点 reverb，所以就是这个地方高频是在呃它们的位置都是错开的。 Per delay，它会让现在的听起来是有点，好像是有点 lag 的感觉。OK，那我现在把它加成这样。OK，它会呃，在 reverb 的残响中混响，它是整个是延迟，是有延迟被延迟的。OK，那现在音色被我弄成比较没有那么明显，所以我把它 group，我把它做开始分层。第一个我管这个就是高频加上。 加上 reverb，我再把它分第二个层。OK，我再加一个呃 compressor，把其中一个重点，把一个重点把它挑起来。OK，像这里，诶，delay 太多了 p e r delay 太多，别我 p e r delay 太多。 把声音稍微缩小一点，嗯，呃，不要的太多。我把距离把它加近，OK，好，然后再做一个低频的部分。低频部分我低音的部分用 g l u e c o m p o s e o r 呃，在这个时候啊，我可能稍微给它做个整合一下，比方说我现在是，呃，因为因为合成器啊，它是一个很好用的东西。我这个地方我把它分类 High 加中频，然后把整体先把 Group 起来，Commit 一次，然后再加第二层。那第二层的话，我也是会用 Up r a v e r o k 我第二层的话可能会稍微呃修改一下，就是稍微修改一下位置，把它声音变短一点点，然后再就是像我刚刚讲的，用用很低音的模式。OK，好，加上 Google 模 g o 水压缩。 我先把想办法让它再暗一点，要不然太亮。嗯，把 spirit 拉掉。那是单身道理也好。好，这你蛮酷的。OK，是这样，group composer 它会有一种 grouping 在里面。 进来就是整个就很很强，很强劲。OK，上三个音色已经严严重的被被我分开了。高频呢啊，还有加那个啊，这是低频 low。上个上个音色已经被我分层，也是我刚刚讲的呃，高频、中频、低频 low，嗯。